que habla. Soy una mujer espíritu. Soy una mujer que llama. Soy la mujer noche. Soy la mujer Alín vino con la idea de hacer una cosa eh, mezclando cosas mexicanas con, con flamenco. flamenco mexicano iba a ser el nombre del grupo. Y a nuestra función, al espectáculo que estamos haciendo ahora, decidimos ponerle otro nombre y decidimos ponerle Mujeres en Movimiento. Empezamos a averiguar en torno a la leyenda de la Llorona, encontramos que había muchas versiones dependiendo de la región de México, ahí cada uno tiene una versión diferente, pero todas eh, están de acuerdo en que es una mujer, que bueno, el, espíritu de una mujer penando, que va en busca de sus hijos, que, mató y se aparece cerca de sitios donde hay agua. Entonces a mí me pareció como una metáfora del día de hoy, de lo que es la llorona, que sale buscando a sus hijos. Y es que a veces el hecho de que la llorona mate a sus hijos no necesariamente es un pues así un asesinato tal cual, sino que muchas veces una mujer decide dejar sus sueños, o sea, matar a sus hijos creativos por cualquier otra circunstancia. Y ese proceso de montar la llorona se convirtió en el proceso central de, todo el proyecto porque era difícil. Fue el primero con el que empezamos a trabajar, pero se volvió complicado y curiosamente se volvió la pieza central de todo nuestro trabajo, como la más representativa también. las leyendas y las mujeres mexicanas son un pretexto muy bueno, pero realmente esta historia es nuestra historia. interesa que este año se consolide flamenco mexicano y uno de nuestros objetivos a mediano, quizás largo plazo, es que este proyecto, así como, así como está, pueda seguir extendiendo su influencia y llegue a beneficiar a algunas de las mujeres que nos han servido de inspiración. Es decir, nos gustaría tocar tierra con México. Nos gustaría en algún momento o bien trabajar con mujeres mexicanas presas en cárceles de Madrid o bien llevar este espectáculo a México y que los beneficios de alguna función fuesen donados a alguna ONG mexicana que trabaje con mujeres.